Unë votoj për veten. Vota juaj e drejta juaj, e drejta juaj legjitime e cila nuk kërkon asnjë kompenzim monetar, e drejtë e barabartë e të gjithë qytetarëve. Ndoshta të gjithë prej nesh jemi zhgënjyer nga proceset e kaluara zgjedhore, mirëpo sërish them Duhet patjetër të votojmë sepse nëse nuk votojmë, kush do vendosë për fatin tonë, kush do vendosë për të ardhmen tonë, për gjeneratat e ardh, e reja. Unë votoj për të ardhmen, unë votoj për rininë.